Ese es el vivero miyo. El vivero miyo. Tengo to tipo de pescado ahí. Tenemos de todo, cotorre y todo.